ಬಿಡಿಸಿರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯಾಗ ನಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಊರಾಗ ಆಗಿನ ರೌಡಿ ನಾಕಿಂದ ಹಣ್ಣ ನೀ ಮೊಸಗಾತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯಾಗ ಏನ ಇತ್ತ ಕೊರತಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ ನೋವ ಮಾಡಿದಿ ಕೋತಿ ನಾ ಸತ್ತರೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಹೋಗ ನಿನ್ನ ಚಿಂತಿ ಕನ್ನಡಿಯಾಗ ನೋಡುಕೋ ನಿನ್ನ ಮೋತಿ ಸರಿಯನ್ನ ಹೇಳ ನೀನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಹಿಡಿಸಿರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯಗರಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಊರಾಗ ಆಗಿನ ರೌಡಿ ನಾ ತಿಂದ ಹಣ್ಣ ನೀ ಮೊಸಗಾತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯಾಗ ಏನ ಎತ್ತ ಕೊರತಿ ಕೂಡಾಕ ಬಯಸಿ ಒಂಟಿಯಾಕ ನನಗ ಕೆಡಕ ಮಾಡಿದಿ ಹೋಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ ಕುದಕ ನೋವಾಗಿ ಕೈಸು ಬಾಳ ನನ್ನ ಮನಕ ಪ್ರೀತ್ಯಾಗ ಮೋಸ ಇಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವ ಕೊಟ್ಟಿ ಮರತ್ಯಾಕ ಹಾಕಿ ಐಸು ಮಾಡಿದಿ ನನ್ನ ಅಳಗಾಲ ಹರಿತಂತ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಹೋಗ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ ನಿನ್ನ ಮರಿಲಾಕ ನೀ ಹಿಂಬಾಲ ಬಾಜೂರಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದವು ಬಂಡಿಗಿನಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹುಲಿ Prakash Haragiri mobile number six three six three two six three four three one ಗಾಯಕ ಮಾಳು ನಿಪುಣಾಳು ಬರಲೆಂಗ ನಿನ ಊರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ನನವೈರಿಗೆ ವೈರಿಗೆ ಕುಡಗ ಕುಂತಿನಿ ನಮ್ಮೂರ ಹಾದಿಗೆ ಮರ ಮರ ಮರುಗಿ ಸಾಯಾತ ಹೋಗಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಸನ ತೊಲಗಿ ನೂರ ಹನುಮಪ್ಪನ ಜಾತ್ಯಾಗ ಏ ಗೆಳತಿ ಪ್ರಪೋಜನಂಗ ನೀ ಮಾಡಿದಿ ನಂಗ ನೀ ಕೊಡಿಸಿದಿ ನನ್ನ ದೋಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಮಾಡಿದಿ ಹಿಡಿಸಿದಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಊರಾಗ ಆಗಿನ ರೌಡಿ ನಾ ಹನ್ನ ಹಣ್ಣ ನೀ ಮೋಸಗಾತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ ಏನ ಎತ್ಗಳ ಕೊರತೀ ನನ್ನ ಕೆನಕ ಬ್ಯಾಡೋ ಇನ್ನ ಕೆನಿಕೀರ ಕೊಡಕನ ನೋಡೋ ಮನ್ನ ಮಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಮಣಿತನ ಬಂದನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕರಬರ ಮಾಡಿರಿ ಬಲ್ಲಂಗ ರಾಯಣ್ಣ ಭಕ್ತ ನಾನಾ ಜಯಂತಿ ದುಳಯವ ಸವರಿನ ಹವ ಮಾಡತೀವ ಕೇಳು ಸಾಯುತನ ಬರಬ್ಯಾಡು ಅಡ್ಡ ತೆಗಿತೇವರುಂಡ ನಮ್ಮ ನಿನಗ ಕೆಳಸಂಡ ಹಿಡಿಸಿದಿ ನನ್ನ ರಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಊರಾಗ ಆಗಿನ ರೌಡಿ ನಾ ತಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಮೋಸಗಾತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯಾಗ ಏನ ಎತ್ತಳ ಕೊರತೀ ಹೇಳಿನ್ಯೋ ನಿನಗ ನಿನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ ತೂಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿಯಕ ಈ ಈರತ್ನು ಈಗೀಗ ಹಾಡ ಬರದಾರಡತಿ ಬಾಳ ಹಗರಿಲ್ಲೋ ಈ ಪ್ರಕಾಶನ ಮ್ಯಾಳ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿಗ ನಿ ಬಳಗ ಒಂದ ನಂಗ ಸಾಕ ಯಾವತ್ತು ನಾಡ ಮ್ಯಾಗ ಒತ್ತ ಮ್ಯಾರ ಸಾಕ ಈ ಗಾಯನಕ ಹಿಡಿಸಿದಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯಗರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಊರಗ ಆಗಿನ ರೌಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕ ನೋವ ಮಾಡಿದಿ ಕೋತಿ ನಾ ಸತ್ತರು ಬಿಡುದಲ್ಲ ಮೊಗನಿನ ಚಿಂತಿ ಕನ್ನಡಿಯಾಗ ನುಡುಕೋ ನಿನ್ನ ಮೋತಿ ಸರಿಯೇನ ಹೇಳ ನೀನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ Madrina.